Bueno, gure ustez momentu honetan Bizkaian Gipuzkoan eta Arabako hezkuntza eredua agortuta dago, hezkuntza sistema hau agortuta dago eta horren seinaleak egunero ikusten ditugu. Gure ustez hezkuntza izanik e, jendarte eraldaketarako e, aldarrietako bat edo ardatzetako bat eh, ezinbestekoa da aurrekontutako inbertsioak horren arabera, baina gure abia puntua da eredu agortu horretatik joan bar dugula hezkuntza behar e, hoietara ausnartzea, lentasuna jarri eta horren araberako inbertsioa egin ez da hemen dikenduta handik jarri, baizik eta globaltasunean hezkuntza ulertu eta horren araberako inbertsioa garatu. Eusko Jarlabitzako Administrazio Orokorreko Langileon Premia Nagusia egon kortasuna da. E, urte luzeak e, eman, dut, eman dituzte lanean, hogei edo gehiago urteren ondoren ezin da onartu egoera honetan dagoen e, langileen kopurua, berrogeita hamar, euneko berrogeita hamarra baino gehiagoko behinbeineko tasuna. Osakiritzen uste dugu dirua alferrikatzen dela hainbat lekutan, ez? E, goi eta erdiko karguetan, e, privatizazioetan, eta peonadetan edo aparteko medikuek egiten dituzten e, ordu estretan eh, eta froga komplementarioetan ere bai. E, osakidetzak desbideratzen du e, osakidetzan bertan ezin dituen egin froga komplementarioak e, bai eskanerrak eta hainbat froga e, pribatura eta inbertituko balu e, e, tresna horiek e, osakidetzan pues ez genuke horren beste dirurik e, gastatuko. prekaritate kontu honekin argi dago e, gure enpresan EITB-en eh, gertatzen ari dena. Eh, kontratazio eventuala ugaria da, eta dirurik ez dagoela argudiatuz ez dituzte plazarik atara nahi, baina hori bai, gestoren sistemarako beti dago dirua eta gestorea dira hain zuzen be, zuzendaritzak nahi dituen eh, langileak, adedo, digitalki hautatuak eta bertan lanean ari direnak kontratu irregularrekin epaiketetan eh, horrela adierazita epaile bate baino gehiagok. Aurrekontuen eztabaida honetan, 2017ko aurrekontuei dagokionez, Lapsherik ez dugu inongo zerbitzu publikoaren e, defentsa izpirik antzematen. Esan behar dugu labek e, eh, Kultarien emeretzian e, izan dako maia lokorrearen eh, bilera horretan hainbat proposamen egin zituela aurrekontu hau lan baldintzetan eta zerbitzu publikoetan oinarritua izan dadin batez ere murrizketaren aroa e, bertan bera guzteko eta nola ez, Europako sententzien araberako enplegu eh, plan bat e, adosteko. Jaularitzak ez dio honi erantzun zuzenik eman, ez du eh, inolako negoziazio horiek abiatu nahi izan, eta gaur ikusten dugu, 2000 ko mazazpiko kontuak jaularitzaren eskutik kontrako bidean doa zela. Zerbitzu publikoen ahultzean, zerbitzu publikoen deusestapenean, eta lan baldintzak eta zerbitzu publikoaren kalitatea e, erabat deslotzen. Zerbitzu publiketako argazkia tamalgarria da, ez da bat ere ona, eta Eusko Jaularitzak ez dio horri begiratu nahi. Azken finean, egunero eta egunero ikusten dugu langileak gaixo doa lanera, benbineko sekulakoa dela, erostalmenaren kontura egiten direla hemen aurrekontuak, eta bar, eta bar, ez? Orduan, e, etxipenez eta e, aserrez, entzun bali izan ditugu, azken e, egunetan, urkullu jaunaren propaganda hitzak, ez? E, Eusko Jaldaritzak behar izan duenean eta foro hori izan duenean ez du inongo proposamenik egin. Ez ditu, ez du itzegin nahi izan enpleguaren inguruan. Etzi, behatzi mila lan e, eskaintzen dizkigutela edo behatzi mila lan e, martxak jarriko dituztela esan ziguten lege honetarako. Hori propaganda hutsa da. Ez badute behar diren foroetan hitzoiek esaten, guretzat, hitzutxelak dira, haizeak eramango dituen hitzak dira. Beraz, Urkullu jaunak egin behar duena mai orokorra deitzea da. Ber, e, behar diren esparruetan negoziazio esparruak errespetatu eta langilekin eta sindikatuekin enplegu plan bat aurre ateratzea eta burrizketak alde batera utziko dituen plangintza bat martxan jarztea. Azkenean, ikusten ari gara, estatutik, espainiatik, ez dena direla berritxarrak bereiek harri daude eta aurrekontuak Espainiako legediaren eta Espainiak joko, joko arabera egite dituzte. Horrela, ezingo dugu elkarrekin bidea egin. Gure ustez, denok batera, enpleguaren alde eta zerbitzu publikoaren aldeko apostu bat egin dezagun, mai horrokorra ditu dezala urkuidu jaunak alden eta laizterren eta jarrekaitezen lanean.